こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは、100均のミニ額が小さいアートになるというお話です。お話というか、実際に作業しているところをご覧いただきたいと思います。え、100均の額使ってるのとがっかりされた方、ちょっと最後まで聞いてください。確かに100均のを使ってるんですけど、100均のものを土台にして、手間暇かけて加工して、その何倍にも値する 画を作れるように努力していますなぜならせっかく私のミニフレームご購入いただいてお家に飾っていただいているのですからやっぱり皆様に満足していただきたいのでそういう努力をしていますでなんかこんなビョーンって出てるのはこっからじゃなくて私の袖シャツ古いものですからこれビョーンって出ているだけですちょっと喋りすぎたので実際に作っているところをご覧いただきたいと思います 今回は先週東京ビッグサイトで開催されたデザインフェスタの会場で作業しているシーンを録画して後で私が音声を入れて解説をしていますではご覧いただきたいと思いますここが私のブースですそしてこの中で作業した様子をお見せしながら説明したいと思います。 まず最初の工程はミニフレームにジェスを塗っていきます。このピーナッツクリームの容器にはジェストが入っています。実はこの筆、100均で買った筆なんですけど、持ち運び用に使っていて、あのイベントなんかで使ってるんですけど、結構使いやすいです。 塗り終わったら乾かしますそしてジェッソが乾燥したら今度はアクリル絵の具で額を着色していきますこのパレットとして使っているものなんですがこれはスーパーで買ったお肉が入っていた発泡スチロール製の容器ですこんな感じでイベントで私が絵を描くときはこのお肉とか魚が入っていたパックを携帯用のパレットとして使っています とりあえずこんな感じの色になってきました額を塗ったら今度はキャンバスをですねこの額に入る大きさに切っていきます額の裏側にはまっていたこの板の大きさにですね合わせるとちょうどキャンバスが額に入る大きさになります キャンバスを額の大きさに切ったら今度はこのキャンバスに色を塗っていきますこの額との色合わせが楽しいところですねまずはライトブルーに塗っていってそしてちょっとグリーン系を付け加えていこうと思いますまずはこんな感じの色に出来上がりました。 で、乾いたらその上から絵を描いていきます。でここ見えますでしょうか蛍光グリーンで葉を描いています で、これはね、動物の絵で、何の動物というものではなくて、ただ動物の絵ということです。でね、今、ちょっと額に当ててみて、色を確認しました。で、わけのわからない動物の絵が完成したので、 今サインをしていますちょっと額に当ててみて色合いをチェックですいいですねで色がマッチしているのを確認したので今度は額にニスを塗っていきますで映像は載せなかったんですけど額にも色を少し足していってるので最初より色が増えています フレームに塗ったニスが乾いたのでフレームに絵を入れていきますでもまだ完成ではありませんまだ色を塗らなきゃない箇所があるんですけどこの白い丸なんですけどフレームに穴が開いていてそこに粘土で 穴埋めをしましたその部分を周りの木と同じ色に塗って目立たなくしますはいこれでだいぶ目立たなくなりましたで最後はこの金具の部分に紐をつけてこんな感じにブースに飾りました。 完成ですでこれが完成したミニフレームですただ動物で何の動物ってわけではありませんでねあの100均の問題点はあの当たり外れがあるんですよねなので100均へ行って買う時はよく見る点はここのここの部分がきちんとしてなかったりここがずれてたり割れてたりあとはね こういう部分がザラザラだったり表面とかもザラザラだったりする時がありますなるべくそういうの買わないようにしていますがそれでもやっぱり多分機械でバンバン切ってくっつけてるだけなんで紙やすりでよーくやすってっていう作業は必ずしますその後にこの木の棒をこうやって入れて立てるようになってるんですけど その穴がこうやって開いてるので今ここ穴埋めしてあるんですけどたまたまうちにあったんで樹脂粘土を使ってここ穴埋めしましたけど穴埋めするのは石粉粘土でも紙粘土でも壁とか床の補修する穴埋め剤でも何でもいいと思うんですけど穴埋め剤のクレヨンみたいなベトベトするやつはやめた方がいいと思います乾いて乾燥するやつですね これ紐をつけて穴埋め裏したんですけどまあちょっとわかるんですけどこうするとこういう風な白いのがあるよりはまあマシかなって思いますこのミニフレームなんですけど今ご覧いただいたシーンは倍速とかカットとかもしてあっという間に終わってしまったんですけどあれのもう20倍30倍の手間がかかっているので絵画なんて安いものでないのでお手頃な価格で楽しんでいただきたいので まあ、このサービスみたいな感じでミニフレームを未だに作っていますさっきからね袖のこれが気になるんで切っちゃいます <laughs> というわけで今日はミニフレームの作業をご覧いただきました最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら最後までご覧いただきありがとうございます。 この動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです今後も動画を投稿していきますので是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします